बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष और पार्टी प्रमुख मायावती के भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग ने छापेमारी कर कार्रवाई की थी इस कार्रवाई के बाद बहन मायावती भाजपा सरकार पर भड़क गई और उन्होंने इसे बदले की भावना करार दिया शुक्रवार को बसपा प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम उठाने से पहले भाजपा को अपने गिरबान में झांकना चाहिए भाजपा नेता अगर ये सोचते हैं कि वे बहुत ईमानदार है तो इसकी जांच होनी चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उनके परिवार की संपत्ति कितनी थी और अब कितनी है उन्होंने मोदी सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि शोषितों वंचितों को आगे बढ़ाने में भाजपा को तकलीफ होती है खुद को हरिश्चंद मानने वाली भाजपा बताए चुनाव के वक्त उनके पास 2000 करोड़ रुपए कहां से आए क्या ये बेनामी संपत्ति नहीं है मायावती ने कहा कि मोदी शाह की कंपनी से मेरा सवाल है कि दफ्तर बनाने के लिए अरबों खरबों रुपया कहां से आए क्या ये बेनामी नहीं है मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वोट खरीदकर और ईवीएम के इस्तेमाल से सत्ता हासिल की है उन्होंने कहा कि भाजपा नेता राजनीति में आने से पहले और अब भी मौजूदा संपत्ति का आंकड़ा दे मायावती ने लोगों से अपील की है कि मेरे भाई पर कार्रवाई से डरने की जरूरत नहीं अपने कारोबार पर